शरीरं सुरूपं यथा वा यशश्चारुचित्रं यशश्चारुचित्रम् धनम् मे रुतुल्यम् गुरोरङ्गि पद्मे तत किं तत किं तत किं तत किं कलत्रं धनं पुत्रपौ सर्वं गृहं गृहम् बान्धव जातं पुरोप you. Mana 愛は絶対 Пока.